nguvu akiwa live. Yeah, baby unani baby unanibamba ukisonga nayo songa nayo pattern tukiladi zaini nanibamba unani baby unani baby unani bamba ukisonga nayo songa nayo songa yo pata nju kila design na banjuka inani mada meza guza wapi juu vidole washa songa nayo songa nayo songa nayo pata songa nayo songa nayo songa nayo pata nju kila design na banjuka inani mada meza guza wapi juu vidole washa songa nayo songa nayo songa nayo pata songa nayo songa nayo songa nayo pata songa nayo songa nayo songa nayo pata songa nayo songa nayo songa na mpata kibuso kibanjuka mibaki nimezubaa kwanza joki shika ukuta na ukiwine vile inafaa weni softi na mang'aa weni soshi weni star weni msafi kila saa dunga crop top bila bra tik tik tik tok ebu zungusha no stop Chani yako nalalisha ndo inafanya unani stock siati nini si umevisha ndakuingiza ndani box twende chini katikati then ipeleke to the top ha just a minute, nasema just a minute. Kam nikupe kitu tafanya ukuwe chizi, amini usiamini, skwangi chali hivi hivi, neza garamika, wesema unataka nini? Kani shots pewa, mzinga pewa, chesa never, after lewa tamashani hakuna time ya kulemewa na umetoa mpaka ndula kwani weni sindarela na bebi unani bebi unani bebi unani bamba ukisonga nayo songa nayo songa nayo pata njukila design na banjuka inani mada meza guza wapi juu vidole zinaniwasha songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern juu kila design na banjuka inanimada meza guza wapi juu vidole zinaniwasha songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na yo songa na yo songa na yo pattern songa na tempo fanya tembo inakazana rembo ya tembo inapepana na banana kwako sidile nafika jana oyo wako akule vako hirile yezi fanana kuna vile na shanga ukienda chini siamini jo kwanza venye unakaa mi sielevu kona nini umeniteka nimezubana mi sijui kani majini na kufota very loyally kama mini wa dini riswa ni mashetani nikaa umeni laani riswa kitabu gani biblia ama korani tiswa na gudua na nafika ni mtihani katikana ugwa mapepo na basi wendo kuhani kuna mtu kuna mtu leo na lala ndani si unajua kuna vitu kuna vitu mbili aziachani ndovu kuna msitu na msitu si unajua ni gani akiwalai mbio za nyani leo zinaishia jangwani bebi unani bebi unani bebi unani bamba ukisonga nayosonga nayosonga nayopata njukila design na banjuka inani mada mezaguza wapi juu vidole zinani washa songa nayosonga nayosonga nayopata nsonga nayosonga nayosonga nayopata njukila design na banjuka inani mada mezaguza wapi juvi dollars na niwasha songa nayo songa nayo songa nayo patan songa nayo songa nayo songa nayo patan songa nayo songa nayo songa nayo patan songa nayo songa nayo songa nayo patan songa nayo patan songa nayo tempo hagando ina mata sura cha warembo design kama tutadhani ni mse wa mjengo nguvu za kasava umezoea watopoteto mundu stami na sami na mwaga jashu kwa nini chupa zami na zami na kasha kira na mini hizi donzi na swangi na kujichocha lakini makini naza tandika tandika tokokota na chini ai soche rangi ya ngozi kudanganye light skin but nacheza kama ngolo kante nijipate nikilalisha ijai happen mashete lazima istay sharpen goredi kukatakata madranya nafanya vile nataka nafanya madema nyanga vilipaka usakanya panya mafala munang'ang'ana kuchanga mshike gwarana dansi ni madom perion tunamwaganga songa na yo songa na yo songa na yo patan songa na yo songa na yo songa na yo patan jukila design na banjuka mada meza guza wapi juu vidole zinaniwasha songa na yo songa na yo songa na yo patan songa na yo songa na yo songa na yo patan songa na yo songa na yo songa na yo patan songa na yo songa na yo songa na yo patan nani bamba ukisonga na yo songa na yo patan